que significa un salt molt significatiu, no només en termes quantitatius, sinó també en, en termes qualitatius, per qüestions tan capdals com és el benestar i la cohesió social per la ciutadania de Barcelona i especialment per la més vulnerable i la que pitjor ho està passant.